Hey, hey. parcelle de vigne qui appartient à Simon Gori. Euh, Simon Gori travaille pour la ville de Vendôme et puis euh, à côté il a envie de se faire plaisir avec un peu de vigne. Et le but c'est de, travailler sa vigne avec les chevaux. Et en plus lui il a envie de se former pour éventuellement acheter un cheval par la suite et pouvoir travailler sa vigne euh, tout seul. expérience en vigne. Donc à la maison, elle a déjà, euh, a déjà passé le Canadien. Le Canadien, c'est une espèce de griffe. Elle a déjà hercé les prairies. Donc elle connaît le travail au collier, mais par contre, elle ne connaît pas la vigne. Voilà. Il faut espérer que le raisin ne lui monte pas la tête. <laughs> le raisin n'est pas encore là, donc ça devrait bien se passer, ouais. <laughs> Ouais, ouais, ouais, ça va. Ah, il fait pas chaud, donc ça va. Elles ont bien mangé, surtout, je trouve. Ah non, c'est toi qui vas travailler. Hein Dis donc, j'ai vu que ça pas touché jusqu'au bout. Quoi Ah ouais, il n'y a, pas de cèpe. Ouais, c'est ça. je suis pas vigneron en fait euh, en activité principale. Donc moi je fais ça un peu pour mon loisir, donc je euh, je vais pas me mettre m'enfermer dans un tracteur et euh, puis avoir le bruit du, moteur assourdissant pendant plusieurs heures. Alors que là, euh, on va entendre les oiseaux, on va, on être au contact de la terre, de la nature. On va bien en profiter, on va en sortir. Et euh, on va en sortir, on aura fait du sport en plus. C'est pas mal, c'est un peu l'activité physique je trouve. Parce que je pense que dans nos sociétés qui se sédentarisent, on en a quand même un peu besoin. Et, euh, voilà, c'est pour toutes ces raisons-là. Puis aussi parce que moi je suis d'une famille dans laquelle il y a de bruit des chevaux. Donc quand euh, quand s'est posé la question de, de, travailler le sol des lignes, bah, la, la, réponse est vite, euh, est venue. Hein C'est quand même plus sympa qu'un tracteur. Quoi. <laughs> j'ai envie d'apprendre aussi, et j'aime bien faire les choses. Donc euh, c'est... Elle fait, elle fait deux prestations en fait, <laughs> en une seule. Elle fait à la fois euh, le travail du sol et puis, euh, et puis elle, me, elle, me guide quoi. Elle me cornaque. Et quand j'aurai plus de surface, l'idée étant d'avoir mon cheval à moi et puis de, de faire, je, pour l'instant c'est pas, pas intéressant. J'ai que 30, 30 euh, arts en fait, donc si j'avais un cheval, d'une part me coûterait cher et en plus il travaillerait pas assez. Parce qu'il faut qu'il ait une certaine euh, surface en fait euh, pour, pour son exercice physique, pour, son, pour sa musculature, il faut qu'il s'entretienne. Et du coup, bon, c'est un achat qu'il faut, qui, est, faisable mais qui doit se, qui doit se raisonner. la alors là c'est un ah cadre. c'est... Euh, Prends tes guides Ouais. Rappelle, normalement, si elles sont bien mises, t'as juste à tirer. Ouais. Là, je sais plus où ça. Là Hop. Hop là. Allez. Attends, détache la mienne. <coughs> Gauche. Gauche. Je vais pas mettre trop loin trop loin plutôt. Ouais. Moi, pas que je vais mettre. C'est J'essaie peut-être d'essayer de les prendre, les guides, du coup. Dès que ça se déporte un peu. Non, Je peux les prendre Après, je vais te filer les guides et je vais les mettre à côté. Ouais. Oh Oh oh oh oh C'est oh, oh, oh, eh. l'heure d'être physique. Ouais. Ouais, et puis plus... Moins on est expérimenté, plus c'est physique. Parce que quand les gens euh, gèrent très très bien, euh, l'outil, il, se pilote plus facilement. Il y a moins de... C'est le cheval et le poids de l'outil qui font, le, qui font le travail. Donc comme on a tendance à vouloir un peu en faire peut-être un peu plus et appuyer, bah du coup on se fatigue plus. Mais bon c'est... Allez, marcher on va essayer comme ça, c'est bon pour moi. Allez. Comment se comporte le cheval Super suis pas surprise, mais non, très bien. Elle est un peu surprise des bruits de l'outil parfois, derrière, mais... Euh, Il n'y a pas de souci, non, non, très bien. Elle n'est pas très droite. Elle, tire avec la tête un peu à gauche. De ça, voir si ça se règle par le travail ou par l'ostéopathe. Hein. on est bon, Si jamais le travail suffit pas. Bien, oh, oh. ma belle. répéter. juste fait le constat qu'elle était vraiment limitée, donc il n'y avait pas un gros moteur derrière. Donc pour la traction, c'était pas forcément l'idéal. Oui, le travail que tu voulais faire avec. Après, au niveau comportement, c'est juste une perle. Oui, c'est pour ça que tu la bien... Euh, très très pratique, très bon mental. Et du coup, je la mets quand même sur des petits travaux de traction, parce que j'en ai besoin. Et puis elle est volontaire si tu veux. Elle se défendait un peu au sanglage, hein, tu disais que ça Ah ouais, ouais, elle mord. Elle fait mine d'eux en tout cas. <laughs> elle montre qu'elle a marre. C'est ça. Laissez-moi tranquille. Quand tu fais ça, tu fais légèrement basculer l'épaule là comme ça. D'accord. Donc tu tires sur toutes ces attaches musculaires ici. Mais du coup, comme elle était bien coincée ici, c'est dur d'aller tirer hein, toute l'épaule quoi. Puis j'ai des petits soucis au collier quand on lui met le collier. J'essaie différents réglages, mais elle continue de temps en temps. Tu vois, la blesse un peu donc ça doit être tendu aussi là, quoi. Je sais pas ce qu'il y a sur cette zone, pourtant les colliers, je les dans tous les sens. Non, mais elle n'est pas vraiment coincée sur le cervical basse. Mais comme elle est bloquée ici, elle est obligée de forcer davantage, de répartir différemment la pression, si tu veux, son effort. Et donc elle va forcer peut-être sur cette zone-là, donc du coup les frottements vont pas être les mêmes. C'est pour ça que tu n'arrives pas à régler. D'accord. Elle a pas mal de petites courbatures au niveau des lombaires. Donc c'est pour ça qu'il faudra arriver à bien les tirer à ce niveau-là. Et puis euh, après, elle était vraiment coincée sur la base du garrot. C'est pour ça que euh, Estelle nous disait que du coup, au sanglage, quand on met la selle, elle se défendait. Euh, pour elle, ça montrait que c'était vraiment pas confortable. quand on un endroit qui était coincé, avec pas mal de contractures, de courbatures musculaires, quand on vient serrer la selle dessus, forcément, c'est pas très agréable. Du coup, elle se retourne en montrant que c'est sensible. Donc, bon, comme elles sont euh, elles ils sont pas méchants, si vous il y a pas de... elle va pas mordre, mais par contre elle montre que ça fait mal quand on, on vient serrer la selle sur cette zone-là. C'est des, des, petits signes qui permettent de dire que, euh, la selle va pas, ou alors euh, bah voilà, le cheval il s'est coincé, il y a une contracture et quand on vient serrer la selle dessus, forcément c'est pas très agréable. Après ça peut être des défenses au travail suivant où s'est située la, douleur, ça peut être sur un exercice en particulier, sur une allure, ça peut être juste quand on passe au galop alors qu'il n'y a pas du tout de souci au trot, ça peut être euh, vraiment euh, quand on va à main droite ou à main gauche, quand il y a vraiment une dissymétrie dans le travail et que le cheval peut se défendre. Voilà. Après, le cavalier, du coup, il faut qu'il soit attentif à tout le... Son cheval doit être quasiment symétrique, euh, c'est comme nous, il y a, on est droitier ou gaucher, mais par contre, voilà, il doit y avoir quand même dans le, dans le travail quelque chose de quasiment symétrique où du coup, il n'y a pas de grosses difficultés, de gros blocages pour faire un exercice en particulier ou voilà, une défense comme là, chez elle, il y avait hein, quand on met la scène. dentiste. Surtout à gauche. Il est peut-être pas à l'aise aussi plus dans sa bouche. Ouais, ouais. le, corps, il travaille euh, d'un ensemble, il n'y a pas une zone qui travaille toute seule, ça, fonctionne forcément tout en, même temps, tout est lié. Et donc du coup, euh, bah, forcément, ça va avoir un impact sur tout ce qu'il y a autour. Donc si on traite juste une petite zone sans prendre en compte tout ce qu'il y a autour, l'efficacité ne sera pas là. 10-15 jours après, on fait le point, voir comment ça évolue, comment le cheval a repris son activité. Et en fonction de ça, on définit s'il y a besoin que je le revoie et dans combien de temps. Euh, c'est rare que je reparte en fixant un rendez-vous tout de suite. Ça va varier en fonction de l'activité du cheval. Il y en a qui travaillent tous les jours, il y en a d'autres, c'est beaucoup plus espacé. Ou le cheval, je ne le connais pas, il y a eu euh, voilà, pas mal d'antécédents, des gros blocages, des chutes, ou des choses comme ça. Il peut y avoir besoin qu'il soit revu. Après, ça, le délai varie en fonction de l'évolution. Après, quand tout va bien sur un cheval en contrôle, quand il n'y a pas de gros soucis, euh, on conseille une visite par an. Comme ça, on fait le contrôle, ça permet d'enlever les blocages qui peuvent y avoir avant justement que ça devienne douloureux, que le cheval se défende et qu'on ait des difficultés plus importantes dans le travail. Tout le côté prévention, il est très important. On y va Ici Marcher. c'est dur quand il est passé avant, forcément. Oh. Là, j'ai de la matière, c'est même très agréable comme sensation. Et puis, euh, c'est concret, quoi. C'est gratifiant, on voit ce qu'on fait. Et on fait du boulot, boulot, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, on est surpris quand on arrive sur une parcelle. Et là, non, c'est bien. Puis en plus, il va faire chaud. Donc euh, voilà, toute cette herbe-là, hop, elle va mourir. Non, c'est bien. On est reparti parce que Betty est très motivée ce matin. Allez. À chaud est-ce que la technique est meilleure après deux heures de travail ah Bah ouais parce que euh, on y met moins de muscles donc on, essaie de lever le pied un petit peu euh, sur la pression. Puis du coup bah, on se détend et on voit que l'outil rentre aussi bien en fait sans qu'on appuie dessus comme un fou donc on se fatigue moins. <laughs> Et puis on laisse le cheval, euh, on laisse le cheval travailler, et à la rigueur on fait plus attention au, cheval qu'à l'outil, ou l'outil euh, on le lâche un peu euh, sur la fin. C'est que c'est pas les mains qui doivent normalement gérer le cheval, ça c'est un, de mes torts de débutant, c'est le corps en fait qui doit le gérer. Par l'avant, par l'arrière, par des. Et le corps et la voix en fait. Les mains normalement elles sont là pour, guider l'outil encore. Mais ouais, c'est. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Hein. On profite beaucoup plus du beau temps que quand on est dans un tracteur. On est au grand air, on est avec les chevaux, on est bien. C'est, euh, ça va plus avec la philosophie du bio que le tracteur en fait. Ben là, vous avez un, collègue euh, qui, dans le champ en face, lui, par contre... Euh, ouais, et au, tracteur, bah, je le plains parce qu'il doit en avoir plein les oreilles, il doit avoir chaud sauf toujours, hein, s'il a peut-être des... Ah non, ça va, c'est un... Bah par contre, il doit en avoir plein les oreilles, parce qu'il est... Il n'a pas de cabine. Puis après, c'est toujours la même chose, hein, quand les gens ont des cabines climatisées et tout ça, bah, ils ont payé leur tracteur euh, des centaines de milliers d'euros, puis bah, après, euh, dès qu'il y a une mauvaise récolte, eh ben, on dort mal. Moi, j'ai l'impression qu'on est arrivé quand même au bout du système productiviste et que voilà, il faut, il faut jeter un autre regard sur, notre, sur la nature, sur nos façons de, de, produire de, des biens d'agriculture, sur nos façons de se nourrir. Et ça, ça, fait partie d'un tout. Quoi. Et sur la façon de travailler, revenir à des choses un peu plus anciennes, traditionnelles, qui, alors, euh, faut pas, faut, pas y, aller avec le côté, euh, avec le côté nostalgie. Hein. Il y a aussi des, super évolutions qui se font sur le travail. Euh, nous, les agriculteurs bio, on est, très en, très preneurs d'innovation technique, mais, orientés vers une agriculture qui soit, qui soit, qui soit propre, quoi. Quand il y a un domaine qui fonctionne bien en bio, il peut être de 5 à, entre 5 et 10 hectares, bah, le cheval ça s'envisage euh, facilement. Quoi. Après quand on est sur des surfaces euh, qui sont plus proches de l'agriculture conventionnelle comme euh, à partir de, 20 hectares et plus, le cheval c'est plus, plus difficile, il faut le faire soi-même, après on peut toujours embaucher des prestataires, mais pareil, plus la surface est grosse, plus, la, plus le, prestataire coûte cher. bon voilà, c'est vraiment à toute échelle, small is beautiful quoi. Vraiment euh, petite, euh, enfin moi c'est ce que je pense, une hein, petite surface, essayer de faire les choses soi-même, si possible. Après voilà, on n'est pas, on pas à l'abri non plus de se faire aider euh, de temps en temps. Et puis bah voilà, observer et puis prendre du, prendre du plaisir. Avec ah oui. Simon, il veut garder la jument. <laughs> Comment s'est passée cette euh, matinée de bah, travail Super, pas trop fatigant. <laughs> On avait une petite surface. Et puis les juments se sont bien comportés, ma foi. Euh, le stagiaire aussi. <laughs> Non, non, c'est chouette, c'est bon pour tout le monde. Hein. Parce que c'est une reprise quand même, c'est le début de saison, donc euh, c'est parfait. Et puis on a fait du bon boulot. Hein. Donc nickel, tout va bien. Et votre euh, jeune euh, pouliche qui euh, donc le faisait pour une première fois. Ouais, alors c'est pas une pouliche parce que les chevaux, on les met pas trop jeunes en fait dans la vigne, parce que comme c'est un travail qui est très très dur physiquement, on attend qu'ils aient 5-6 ans. Donc donc c'est plus une pouliche. Le seul petit souci là qu'on a remarqué en fin de matinée, c'est que Sydney est ferré des quatre pieds et Betty elle est ferrée que des antérieurs. Donc le petit souci qu'on a, c'est que euh, bah, c'est là qu'on voit la limite de ne pas ferrer ses chevaux en fait. Là, vous voyez, il y a les petits bouts de corne là qui commencent à sauter. Donc euh, il faut qu'on voit si, euh, si on ne met pas des fers derrière, quelle décision on va prendre par rapport à ça en fait. Parce que ça peut s'amplifier là et ouais. un problème. ouais, ça peut être douloureux en fait. Le souci, c'est que dans les vignes, on pourrait se dire c'est de la terre, c'est pas très grave s'ils sont pas ferrés, mais en fait, on a souvent beaucoup de cailloux, de silex, dans la région, et c'est très abrasif. attention, allez. chacun son tour. avant, je suis curé les pieds d'un poney, alors euh, faut juste faire gaffe. Il faut que je gratte fort un peu sous le, fer ou alors... Euh, s'il n'y a pas de cailloux. Il n'y a pas de euh, Voilà, c'est bon, ça suffit. Là. Voilà, super. Hop. Non, rien. Elle est gentille, elle donne. Ouais, et elle, elle porte pas. Alors, après, tu as différentes techniques. Là, tu vois, là, c'est là, là, il y a moyen que tu te fasses mal au dos quand même. Donc en fait, attends, je vais te montrer. Euh, Soit, tu as envie de travailler tes cuisses et tu prends le pied bien poulet. Et en fait, tu mets sur tes cuisses. D'accord. C'est pas ton dos là, tu vois. Soit tu es, vraiment très fatigué, tu as beaucoup travaillé, <laughs> et tu lui demandes de le poser, hop, par terre. Hop, et tu cures comme ça. D'accord. Mais là, la position entre deux, tu risques de te faire mmh, mal au dos en fait. En plus, es grand alors. Euh. Alors viens, comme je suis pas encore très fatigué, <laughs> ça va. C'est vrai que d'être grand, euh, alors là, on va sur un autre euh, lieu. Oui, on va rejoindre Mickaël. Il travaille déjà, lui. travaille déjà, qui a à peu près 2 hectares de vignes sur et la euh, rochette Et, voilà, qui me demande un coup de main de temps en temps euh, pour venir en renfort. Donc lui, il travaille déjà depuis ce matin sur la parcelle. Peut-être qu'il a fini, ça m'étonnerait, on va voir. Déjà, on va essayer de le retrouver. Ah voilà, on le voit là-bas, nickel. En bas là les gars Bon tu peux faire 2-3 allers-retours si tu veux mais tu vas te faire plus mal que... Ouais. Tu vas râler parce que c'est pas du beau boulot. <laughs> et donc, hein. là haut on fait eh ben, juste un passage de griffe, un passage de cœur. Ben, on va voir, si ça se prend bien, on va faire les cœurs. Si ça se prend pas bien, on mettra les autres griffes. Ouais, donc faut qu'on descende les deux machines, quoi oui. Bah, moi, après, je peux changer les griffes, hein, Alors on va voir euh, comment la terre réagit en fait. C'est plutôt pour ça qu'on discute, de savoir quels quel outils on va passer. Mais euh, en gros oui c'est ça, c'est désherbé. Hein. De toute façon toute l'année c'est ça le boulot, dans les vignes c'est désherbé. Ah oui, faut chercher bien loin. Donc là, tu n'as qu'un seul cheval et tu comptes euh, éventuellement investir sur un autre. Hein. Voilà, pour pouvoir donc atteler en paire et puis, euh, et puis euh, soulager un petit peu celle-là, travailler un jour avec un, un autre jour avec l'autre. Mais le problème, c'est que les chevaux, soit on les achète très jeunes, donc comme on peut les acheter à 6 mois, donc là ça coûte moins cher, mais il faut attendre déjà qu'ils aient 4-5 ans pour travailler. Ou alors euh, en acheter un qui soit déjà dressé, mais là c'est plus cher et maintenant les budgets aujourd'hui entre 3000 et 5000 euros, on va trouver des chevaux. Donc euh, c'est une réflexion à faire là pour euh, l'année prochaine ou dans deux ans. Donc j'essaye <laughs> d'économiser, d'économiser pour pouvoir payer tout de suite. Parce que c'est qu'on est quand même sur des petites sommes, c'est pas des sommes de 10 ou 15 000 euros. Donc je préfère mettre de l'argent de côté et puis pouvoir me l'acheter Aujourd'hui, là, j'ai réussi à tout payer d'un coup. Donc je suis content, j'ai pas d'emprunt. Si un jour l'activité s'arrêtait, j'ai pas de soucis, euh, tout est à moi. Euh. On le souhaite pas, hein, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Parce que c'est pas le tout d'acheter un cheval, mais tu peux pas le laisser dans la rue Alors moi, chez moi, j'ai des pâtures. Donc les chevaux, ils vivent euh, toute l'année dehors, ils ont un abri, et après, ils sont toujours en liberté. C'est-à-dire qu'ils se débrouillent. Moi, je veux pas l'enfermer dans un box parce que euh, les journées sont tellement dures que le soir, il faut qu'elle continue à marcher pour pas s'enquiloser, etc., pour pas avoir de problème d'articulation ou de circulation du sang. Donc comme ça, les chevaux, ils sont en pâture, bah, comme chez Estelle, et les chevaux, ils marchent tout le temps. On les rentre de temps en temps quand on va faire une prestation, on les rentre la veille au soir parce qu'on les a nettoyés, pour éviter que le lendemain, ils soient tout plein de boue, mais sinon, pour le reste, euh, ils sont tout le temps dehors. Je fais juste le tour de la parcelle pour la remettre un peu en jambes. Allez, Valine. À gauche, à gauche. À gauche. Allez, ma belle. Ouais, bah je vais dire. Pas facile la vie. vigneron. J'aime bien me définir comme vigneron. Parce qu'en fait, je fais ma vigne, je fais le vin et je commercialise ma production et uniquement ma production. Ah, je suis la huitième génération et donc là, ben, euh, nous avons des vignes euh, plantées en 1890, au moment du phylloxéra. Et on les a longtemps faites euh, toutes à la main, on les a mécanisées avec l'enjambeur, mais bon, c'est des argiles rouges, c'est des, des verts. C'est pas facile à cultiver et on peut les faire que comme ça, au cheval. Nous, les mécaniser, c'est pas possible, donc à la main, c'est compliqué aussi. Donc on a fait, on a fait des, essais. Ça a été très concluant, parce que la vigne, en fait, c'est jamais si bien portée. Euh, laisser trop d'herbe dans les vignes, ben, ça réduit les vigueurs. Nous, on est plus plutôt partisans du, travail des sols. Et, euh, au cheval, ben, c'est parfait. Quoi. Le, fait de passer au cheval, c'est pour euh, surtout sauvegarder les très vieilles vignes, parce que c'est pas planté droit, c'est pas planté, euh, c'est planté très serré. Euh, c'est surtout ça l'avantage. Hein. donc on n'a pas de, on préserve tous les ceps. Alors qu'au tracteur, bah, un coup à gauche, un coup à droite, un coup dans un sens, un coup dans un autre, et puis on avait une dizaine de pieds par an, tous les ans, où il y a des trous, c'est des pieds qu'on a arrachés nous. C'est pas des pieds qui sont morts de maladie, c'est des pieds qu'on a arrachés nous. Donc si on veut le pérenniser, ce vignoble-là, euh, sur euh, encore une autre génération, voire deux, euh, c'est la seule solution. C'est la seule et unique solution. Donc on travaille le, raisin comme autrefois, hein. c'est c'est des vendanges entières qui sont, qui sont mis euh, dans les fûts et dans les amphores. Euh, c'est le vin de la vigne euh, que vous avez vu avec le cheval tout à l'heure. Donc le raisin est resté très longtemps. Après, on a pressé les jus. Là, ils sont pleins, c'est que du jus. Et, et, on va les laisser plus d'un an, en fait. Sans sulfite, pleine à ras. Et en fait, on complète les niveaux assez régulièrement. Là, on voit que le niveau a baissé, il est à peu près ici, enfin on voit la marque. Donc il faudrait remettre un petit peu pour remonter le niveau là. L'intérêt de l'amphore par rapport au fût, parce qu'on utilise quand même beaucoup de fûts, euh, c'est que vous avez la micro-oxygénation du vin, l'échange du vin avec l'oxygène de l'air, sans le côté euh, boisé, vanillé euh, ou tannique que le, chêne peut apporter. Donc après, il y a des micro-organismes qui se développent, hein, mais ce n'est pas le problème c'est comme si vous laissiez une bouteille dans une cave, euh, bah, il y a des petites moisissures qui sont dessus, hein. mais ça se lave facilement et ça ne contamine pas l'intérieur, donc ce euh, c'est pas un souci. En fait, c'est la porosité qui est un petit peu trop importante. Donc il faudra qu'on fasse corriger euh, la porosité des amphores. Ce Pinot de est issu de vignes plantées en 1890, que nous accompagnons avec des méthodes biologiques. Le travail du sol, argile rouge, réalisé au cheval, en harmonie avec les phases lunaires, rend la Terre vivante, capable de lutter contre les maladies et autres parasites, mais également de digérer les éléments organiques, herbes, feuilles, sarments, qui sont les seuls fertilisants. Il est le résultat d'un mariage entre son terroir vendômois, l'authenticité de son cépage Pinot et l'intuition du vigneron qui l'a fait naître et grandir. Nous vous souhaitons un grand plaisir à sa dégustation. Tout un poème. Je sais pas. c'est l'heure de l'apéro. Hein. Évidemment, comme tous mes vins, je les aime bien. Il n'y en a pas un que je préfère. C'est comme les enfants, je les aime tous. J'ai chaud. Non, c'est bien, c'est une bonne petite journée. Mais c'est super bien pour les chevaux. Puis pour moi aussi d'ailleurs. Ça m'évite de payer une salle de sport. Non, non, c'est sain comme exercice. Puis on est bien là. Ouais, on va le mettre en bas pour la nuit.